я был в рабочей поездке в Волжском районе. Значит, э, и на заявленных местах не везде обнаружил э, информационный материал, который должны уже висеть. Мы их раздали за, за благовремя. Э, Виктория Михайловна, я прошу подготовить запрос на коллег, и каждую пятницу мы отслеживаем, они нам должны предоставлять информацию о наличии на э, информационных местах, которые были ими заявлены, да, чтобы эти плакаты находились. Потому что мы не печатаем это не для того, чтобы они куда-то там развешивали внутри своих помещений, а для того, чтобы информировали избирателей. До конца выборов э, контролируем каждую пятницу. меня отчет по всем районам. Это раз. А, второе. Э, на сегодняшний момент у нас по э, Госдуме, по законодательному собранию получено по Госдуме 30 ответительных удостоверений по э, законодательному собранию все. 13. 13, да, уже? Да. А, ну, ну хорошо, вы сегодня все расскажете, как идет подготовка к выборам. А, на сегодняшний момент в целом все как более-менее по данному уровню выборов идет спокойно. Э, обращаю внимание на то, что э, э должны печататься только при, по согласованным нашим э, нами документам, поэтому тоже обращаю внимание всех, кто работает в районах, чтобы не появлялись то, что э, было не согласовано избирательной комиссией. И также обращаю внимание это на кандидатов и их представителей. Ну а тут теперь перейдем к нашей комиссии. Вот как раз, видите, минута информационного информационная пауза и сразу у нас становится больше. Коллеги, сегодня 17 августа. Общего избирательной комиссии Ленинградской области, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии муниципального района Кировского. А, по уважительной причине сегодня отсутствует председатель комиссии, поэтому докладывать сегодня по вопросу будет она. Авдашова Светлана а, Анатольевна, председатель территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального района Ленинградской области. Иванов Андрей Михайлович, член с правом совещательного голоса кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания 7 созыва Э, Селька Бухтеевича Уразова, да, э, Дмитрий Владимирович, да, правильно, Наумов, э, корреспондент интернет-издания наблюдателей Петербурга и член избирательной комиссии у нас отсутствует с правом совещательного голоса, а также работники аппарата. Проект повестки у вас все в на руках. Шесть вопросов. Поэтому, если нет, предлагаю взять Шесть вопросов за основу. Кто за? Против? Сдержался? Единогласно. Вопросы, там, дополнения есть? Повестки нет. отсутствуют. Значит, тогда голосуем за э, повестку в целом. Кто за? Против? Сдержался? Повестка утверждена. Переходим тогда к рассмотрению первого вопроса о работе территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Кировского одномандатного избирательного округа номер 9 по подготовке к проведению дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области 6 созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 9 10 сентября 2017 года. Ольга Владимировна, пожалуйста. На территории Кировского муниципального района, на, а именно на территории Кировского одномандатного избирательного округа, будут проходить выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области 6 созыва 10 э, сентября 2017 года. Для подготовки проведения выборов э, э, сформированного Центральная избирательная комиссия постановление избирательной комиссии Ленинградской области в 2013 году в составе 10 человек – Э, про подведение, проведение голосования по счету голосов избирателей будет э, осуществляться на 35 избирательных участках. Э, избирательные участки образованы постановлением администрации Кировского муниципального района в 2013 году и постановлением избирательной комиссии Ленинградской области от 14 и 17 года на период подготовки к проведению дополнительных выборов на территориальную избирательной комиссии Кировского муниципального района района возложены полномочия окружной избирательной комиссии Кировского одномандатного избирательного округа номер 9. В целях содействия избирательным комиссиям по в работе по подготовке и проведению дополнительных выборов администрация Кировского муниципального района принято постановление 30 мая номер 1031 об оказании содействия органам местного самоуправления, избирательным комиссиям и подготовке и проведению дополнительных выборов. Данным постановлением утвержден состав рабочей группы и план организационно-технических мероприятий. В состав рабочей группы э, вошли председатель, заместитель э, председателя территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района. Председатель территориальной избирательной комиссии э, нашей Кировской является членом межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения законодательства о выборах и соблюдения прав граждан на территории Кировского муниципального района. Э, в период подготовки к выборам э, по Рекировской городской прокуратуре. Э, в рамках подготовки к дополнительным выборам территориальной избирательной комиссии утверждены и приняты ряд нормативных документов. Также установлен режим работы территориальной избирательной комиссии в период подготовки проведения выборов, прием документов от кандидатов в период их выдвижения регистрации. Сформирована рабочая группа по приему и проверке документов, представляемым территориальной избирательной комиссии кандидатами. Э, выдвинуты по архивословно-одномандатному избирательному округу. Сформирована рабочая группа для контроля за получением отписанных удостоверением, передачи к участковой комиссии, хранением э, в резерве территориальной избирательной комиссии и погашением неиспользованных кредитных удостоверений. Утверждены сметы расходов 35 участковых избирательных комиссии, утверждены текст избирательных бюллетеней и так далее. <clears throat> Вся работа по подготовке проведения выборов проводится в э, соответствии с утвержденным избирательной комиссией э, Ленинградской области планом подготовки и проведения дополнительных выборов. Э, с 2014 года в территориальной избирательной комиссии создана и работает рабочая группа по рассмотрению жалоб и заявлений на решение действия и бездействия нерастающих избирательных комиссий, также иных жалоб, связанных с нарушением избирательных прав граждан. А, при территориальной избирательной комиссии создана ревизион, контрольно-ревизионная служба по контролю за расходованием избирательных фондов кандидатов. Назначен уполномоченный член территориальной избирательной комиссии, правонарушающий голосы по составлению протоколов административных правонарушений в период избирательной кампании. Все постановления территориальной избирательной комиссии публикуются в газете «Ладога» и размещаются на интернет-странице территориальной избирательной комиссии на сайте администрации Кировского муниципального района. На дополнительных выборах выдвинулось четыре кандидата. Кандидаты были выдвинуты региональными отделениями политических партий «Единая России, «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Кандидат выдвинутый от коммунистической партии Санько Иван снял, свою кандидатуру с выборов. В результате по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 9 зарегистрировано в установленном законном порядке три кандидата. Э, в соответствии с нормами действующего закона все кандидаты открыли специальные избирательные счета в отделении банка. Сведения о поступлении расходования средств избирательной комиссии опубликованы в газете «Ладога» 9.08.16.08 и также направлены для размещения на сайте избирательной комиссии Ленинградской области. Санько, кандидат, который снял свою кандидатуру, представил территориальную избирательную комиссию финансовый отчет, который точно также опубликован на странице ТИК и газете «Ладога». В соответствии с порядком по проверке сведений, произведенной избирательной комиссией Ленинградской области, территориальной избирательной комиссии направлены, э, подготовлены для проверки документы в отношении всех выдвинутых кандидатов. В настоящее время получены э, все ответы в отношении всех кандидатов. Э, Сегодня мы получили по имуществу. Значит, все те недостоверные сведения, которые были выявлены, а это у кандидата Э, у двух кандидатов в отношении участия в коммерческих организациях, в отношении доходов. И то есть они все опубликованы у нас в газете «Ладока» и на интернет-странице территориальной коми... Э, избирательной комиссии. Также они будут внесены в плакат э, информационных кандидатов. Эм, наши две газеты, которые региональные принимали участие в жюри Клевки в избирательной комиссии Ленинградской области. Это газета «Ленинградский стол», которая прошла 9 августа. А муниципальная газета, которая заявились на участие в выборах, в этот же день тоже провели жюри Клевку. Э, в период с 19 э, по 30 мая 2017 года в территориальной избирательной комиссии осуществлялся сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв. Э, было предложено 50 кандидатур, которые назначены в резерв в составе комиссии. Центральная избирательная комиссия уделяет большое внимание информационному обеспечению выборов. Э, Вопросы участия органов местного самоуправления в информационном обеспечении выборов рассматривался на заседании Совета глав администраций э, городских и сельских поселений 17 июля, а также э, будет рассмотрен по включен повестку дня на совещании специальной председателем участковой избирательной комиссии 20 ноября, которое состоится. Центральной избирательной комиссии заказано 6250 экземпляров печатной продукции разного формата, 4 э, двусторонних баннера. Места для размещения больших форм баннеров выделены администрацией района бесплатно, бесплатно они установлены. Часть полученных информационных материалов передана через администрации городских и сельских поселений, э, то есть передана администрациям, они уже размещены вот сведения об этом представлены в избирательную комиссию. А вторая часть будет э, в период после 20 августа, 21 числа у нас начинает работу участковой избирательной комиссии, чтобы они э, еще раз э, обновили эту информацию и разместили у себя на избирательных участках. В целях информирования избирателей о дате проведения выборов на всех сайтах администрации всех городских и сельских поселений у нас сделаны информационные баннеры о дате выборов и по рекомендациям, полученным избирательной комиссией городской области во всех муниципальных печатных изданиях, также заключил баннер в дате выборов и строка до выборов осталось только дней. В Талашском городском поселении также размещена информация о дате проведения дополнительных выборов на бегущей строке, установленной в данном Дома культуры. Э, для информационного обеспечения выборов привлечены муниципальные печатные издания все. Все они ознакомлены о том, что проводится конкурс. Э, для определенной целевой аудитории э, информация о выдвинутых зарегистрированных кандидатах порядке выдачи приписанного удостоверений, о новых технологиях на выбор освещается на радио «Новый канал». В прямом эфире я выступала 15 июля, 5 августа была направлена информация о выдвинутых зарегистрированных кандидатах. Все значит, так, цели совершенствования, ну, этот вопрос информационного обеспечения выборов также рассматривался 14 э, сентября на заседании рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов. А вот. В целях совершенствования функционального обеспечения избирателей с ограниченными физическими возможностями. А, у нас было проведено заседание рабочей группы 14.08.17 года, как я уже сказала. Рассматривался вопрос не только информационного обеспечения, но а, вопрос использования возможности организации социального обслуживания для проведения вот, информационно-разъяснительной работы и э, также члены рабочей группы были проинформированы о мероприятиях, которые проводятся комиссией по извлечению избирательных прав граждан. Э, рассказали мы им о новом законодательстве. Ну, также особое внимание было уделено вопросу организации совместной работы с общественной организацией инвалидов по сбору информации на верение избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования, либо в помещении для голосования избирательного участка. И в последнем случае э, есть возможность у Комитета социальной защиты, вернее, бумагу комплексной цен социального обслуживания э, предоставить социальное такси. Э, для оказания помощи инвалидам по участию в конкурсе мы их всех уведомили и раздали им положение о конкурсе, который проводит избирательная комиссия Ленинградской области с нашей общественной организации Кировской инвалидов, всем граждане одной страны, равные права, равные возможности. Э, вот, э, этот конкурс вызвал большой интерес. Э, для оказания помощи мы также направили положение и попросили Комитет социальной защиты, малого комплексный центр социального обслуживания для составления, для оказания помощи, составления заявок и оформления работы. Для слабовидящих избирателей территориальные избирательные комиссии уже приобретены лупы и в соответствии с постановлением избирательной комиссии на информационных стендах помещения для голосования всех избирательных участков будут размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом. И у нас уже практически подготовлен договор. У нас на избирательных участках будут также э, размещены трафареты с прорезями для того, для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней. Вопрос организации работы и э, волонтерского движения рассматривался на заседании молодежного совета с участием территориальной избирательной комиссии 9 августа. И 10 он также августа рассматривался на рабочей группе. Список волонтеров будет передан, э, то есть договоренность о том, что эти э, волонтеры будут работать, достигнута. И 25 августа в территориальной избирательной комиссии будет представлен список волонтеров территориальная избирательная комиссия взаимодействует э, с политическими партиями. Ежеквартально у нас проходит совещание по различным вопросам. Совместно с представителями местных отделений партии решается вопрос подбора кандидатур для дополнительного зачисления в резерв и актуализации сведений членов УИК в составе резерва участковых комиссий. Э, в соответствии с нормами закона, именно частью 6 статьи 32 газете «Ладога» 26 июля опубликован список избирательных участков с указанием номеров границ местонахождения помещений для голосования. Также там указан номера телефона. Постановлением администрации района утверждена, создана э, рабочая группа по проверке помещений для голосования, которая э, в состав рабочей группы включен председатель территориальной избирательной комиссии. Согласно утвержденному графику, с 27 июля по 4 августа членами рабочей группы проводились выездные проверки. В настоящее время 32 избирательных участка готовы к проведению выборов. В двух учреждениях, в которых размещаются избирательные участки, э, идет ремонт, который планируется закончиться к 1 сентября. Это помещение участка 562 Молотовская школа, 575 576, это Синяева, Дом культуры. Дом культуры. То есть к моменту досрочного, э, к моменту, когда туда э, ну, в первом сентября обещают школу, значит, это должно быть делать. Постановление территориальной избирательной комиссии установлено время для встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями. 14 э, раз таких помещений определено. В каждом из таких помещений кандидат его доверенное лицо, э, представители избирательного объединения может бесплатно встречаться один час. По предложению территориальной избирательной комиссии администрациями городских и сельских поселений выделены места для размещения в частных инвестиционных материалов кандидатов, для удобства работы, для, для, для удобства кандидатов сводная информация о местах размещена на неподготовленной территориальной комиссии, размещена э, в газете «Ладога» 2 э, августа и на интернет-странице территориальной избирательной комиссии. Ну и для информированных кандидатов территориальной избирательной комиссии также подготовлена в газете «Ладога» и на интернет-странице указание адресованной в телефоном перечень полиграфических организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполняют работу как условно изготовления агитационных печатных материалов. Территориальная избирательная комиссия составлен график обучения руководящего состава участковых избирательной комиссии. В соответствии э, график обучения приема зачета у операторской участковых комиссий. В соответствии с графиком 30 э, августа и 6 сентября будут проведены совещания с руководящим составом участковых комиссий период с 21.07 по 28.07 проведено обучение оператора СПУ участковых комиссий, которые были назначены постановлением участковых комиссий. Ну и для обучения операторов СПУ в рекомендуемой избирательной комиссии области сроки участковой избирательной комиссии были направлены тренировочный э, вариант специального программного обеспечения, полос по эксплуатации, контроль на примере итогов протокола. Обучение проводилось с выездом в поселение, форму обучающих семинаров практически везде на оборудовании, которое будет задействовано на избирательных участках. И в соответствии с планом обучения руководящего состава членов участковых комиссий составлен график тренировок председателя и членов УИК по проверке контрольных соотношений. Данные тренировки будут проводиться с 21 по 25 августа в администрации Кировского муниципального района. С 1 по 18 августа системным администратором э, ГАЗ выборы принимаются зачеты операторов исполнения. В сегодняшний день зачеты не сдали три человека по графику. Вот. Для оказания помощи участковой избирательной комиссии в подключении настройки, э, настройки оборудования необходимо для применения технологии изготовления протоколов по участковой комиссии машиночитаемым кодом. При Тикеровском э, муниципального района планируется создать группу технической поддержки, которая будет также выполнять работы по обеспечению функционирования горячей линии поддержки УИК по вопросам эксплуатации данного оборудования и СПО участковых комиссий Самостоятельное изучение УИ через администрацию поселения в электронном виде направлено на рабочий блокнот, который прижен избирательной Ленинградской области. Вопрос взаимодействия избирательной комиссии с правоохранительными органами в период подготовки проведения выборов, в том числе технической оснащенности избирательных участков, проверки автотранспорта задействован на выборах комиссиями. 5 э, июля, июля рассматривался на рабочей группе показания организационно-технического содействия администрации городских сельских поселений и участковой комиссии период выбора администрации Кировского района. Э, взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления с правоохранительными органами осуществляется в соответствии э, с утвержденными территориальной избирательной комиссии э, и согласованные с администрацией района планом мероприятий по взаимодействию, по взаимодействию органов местного самоуправления избирательной комиссии правоохранительными органами по изучению законности и правопорядка в период подготовки проведения дополнительных выборов. Вопрос охраны помещений для голосования планируется рассмотреть на заседании антитеррористической комиссии в конце августа, э, это где-то после 23-го. Э, так, а вопросы, которые касаются, к нам шли запросы, как всегда, из ГДД, то есть мы после 20 августа отправили сведения о автотранспорте задействованном, когда начнут работать участковые избирательные комиссии. Э, также для использования в работе в МВД по Кировскому району направлен фильм САИ «Прецекрати» взаимодействие избирательной комиссии с правоохранительными органами в обеспечении избирательных прав граждан. 26 июля в секторе избирательной комиссии начался зачатка письменных удостоверений. Выдано на сегодняшний день 13 письменных удостоверений для голосования в дополнительных выборах. Агитационные материалы, представленные кандидатами в Тикерского муниципального района, внесли задачу агитации выборы Тексты информационных плакатов согласованы с кандидатами и переданы типографии для изготовления. Э, могут быть там поправки в отношении имущества. В соответствии с постановлением избирательной комиссии, применение технологии изготовления протоколов Э, из Дуэкемси Ленинградской области. 10 августа применить технологии испытания протокола участковой избирательной комиссии о готовности голосования с вышечитаемым кодом. Э, Территориальной избирательной комиссии приобретены флеш-накопители для формирования файлов, содержащих шаблоны протокола участковой комиссии о готовности голосования с вышечитаемым кодом. По состоянию на 17.07, то есть на сегодняшний день, жалоб и заявлений на нарушение избирательного законодательства в ТИК не поступало. Коллеги, вопросы? Ольга Владимировна большая информация. Да, у меня есть несколько вопросов. Ну, во-первых, что касаемо информационных материалов, они развешены? мы предоставили информацию в комиссии. Тогда надо будет э, то же самое касается вас, а, проверка, подтверждение и контроль, что сорвали, там еще что-то, надо будет э, исполнять информационные локаты. Это раз. Второе что касается, вы сказали про видеонаблюдение, которое будет да. применяться на всех 35 участках. Да, как готовность э, к обеспечению? Ну, у нас, э, так как у нас на каждых выборы, то есть э, уже связано с Минсорстелекомом, у нас есть вопрос по одному участку, который, помещение которого было перенесено из Кутовлезия, из ФАПа, в Дом культуры. Вот они обещали приехать э, и посмотреть, что необходимо для того, чтобы ну, подключить э, технически. То есть с ними уже связываются по этому вопросу. Я знаю, что проект договора как бы делается, деньги у нас выделены. Он у нас будет выступать 30 числа на совещании и рассказывать и 30 и 6 То есть у нас с ним такое честное взаимодействие с представителями телекома. Будет рассказывать участковой избирательной комиссии, как это все будет работать, какие документы необходимо представить. Хорошо, спасибо. Э, следующий вопрос. Э, вы рассказывали про тренировки, которые в том числе 16 числа были, да? <clears throat> тренировки касаемо перехода на резервные каналы, все работает. Проблем нет? Андрей Витальевич, да. помогите коллеги. Работает, работает. Все у нас Евреи проблем нет, да? Да, да. Резервные каналы у нас работают совсем. Все, замечательно. Спасибо. И последний вопрос. У нас решен вопрос, э, они будут храниться у нас в здании администрации, в секретной комнате. То есть под охраной? Под охраной. Все, спасибо. Еще вопрос здесь есть? Спасибо, Ольга Владимировна. Если вопросов нет, ставлю на голосование. Принимаем сведения. Ну и рекомендации там, по тексту. Замечаний нет? Доставлю на голосование. номер два. О работе территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального района по подготовке к проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области Министерский одномандатный избирательный округ. Дополнительных выборов депутатов э, Совета депутатов муниципального образования Сланцевской городское поселение по одномандатному избирательному член избирательной комиссии. Территориальная избирательная комиссия Славского муниципального района организована и проводится работа по подготовке к проведению 10 сентября 2017 года дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания 7 созыва, а также дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Славского городского поселения и Совета депутатов Старопольского сельского поселения 3 созыва. Данные выборы назначены решениями Советов депутатов. Э, территориальная избирательная комиссия сформирована постановлением избиркома и действует в составе 10 человек. Для проведения голосования подсчета голосов э, на э, выбор депутатов Государственной Думы голосование будет проводиться на 33 избирательных участках. На двух избирательных участках для проведения дополнительных выборов депутатов Сланцевского городского поселения – и трех избирательных участков по выборам э, депутата Старопольского сельского поселения. Э, э, в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение дополнительные выборы пройдут по двум одномандатным избирательным округам. А в муниципальном образовании Старопольское сельское поселение дополнительные выборы пройдут по десятимандатному избирательному округу. Замещению подлежат четыре вакантных депутатских мандатов целях оказания содействия избирательным комиссиям в ходе подготовки и проведения выборов э, постановлением администрации было э, утверждено постановление о мерах по содействию территориальной избирательной комиссии э, в единый день голосования 10 сентября. Данным постановлением утвержден состав рабочей группы. За каждым избирательным участком закреплен ответственный сотрудник администрации и утвержден план организационно-технических мероприятий. Решениями комиссии а, полномочия окружных избирательных комиссий на муниципальных выборах возложены на территориальную избирательную комиссию. В установленный законом срок комиссии утверждены а, следующие решения. А, календарный план мероприятий, утверждены формы списков избирателей, формы и текст количества избирательных бюллетеней, образцы бланков, уведомлений, подтверждений, удостоверений и других документов. Установлен режим работы комиссии – Сформирована рабочая группа по приему и проверке документов, предоставляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию. Также в комиссии созданной работает рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения и контрольно-ревизионная служба. Назначены уполномоченные члены комиссии по составлению административных протоколов, все решения опубликовываются в газете «Знамя труда» и размещаются на сайте территориальной избирательной комиссии. На дополнительных выборах э, в Совет депутатов Спансовского городского поселения по двум одномандатным избирательным округам выдвинулось 8 кандидатов. 5 кандидатов по избирательному округу номер 17 и 3 кандидата по избирательному округу номер 21. Один кандидат выдвинулся в порядке самовыдвижения, один кандидат э, партии Коммунисты России – два кандидата КПРФ, э, два кандидата партии ЛДПР и два кандидата партии «Единая Россия». Всего э, зарегистрировано 8 кандидатов. На дополнительных выборах э, в Совет депутатов Старопольского сельского поселения выдвинулось 8 кандидатов. Как я уже говорила, замещению подлежат 4 вакантных депутатских мандата. 4 кандидата выдвинулись партии «Единая Россия», 4 кандидата партии ЛДПР – Зарегистрировано 8 кандидатов. В настоящее время осталось 7 кандидатов, так как э, <clears throat> решением территориальной избирательной комиссии аннулирована регистрация одного кандидата от политической партии ЛДПР на основании личного заявления. На дополнительных выборах э, в Совете депутатов 12 кандидатов открыли специальные избирательные счета. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет э, указанных кандидатов и расходование этих средств предоставляется по запросу территориальной избирательной комиссии. Э, данные сведения мы передаем для опубликования в газету «Знамя э, труда» и передаем в избирательную комиссию для опубликования на сайте. Э, все сведения, представленные кандидатам, были переданы для, через, посредством избирательной комиссии для проведения проверок. В настоящее время э, данные сведения еще проходят проверку, но из числа проверенных нарушений не выявлено. 8 августа в территориальной комиссии была проведена жеребьевка по распределению печатной площади на дополнительных выборах депутата Государственной Думы. А в жеребьевке участвовала местная газета «Знамя труда». Также комиссии э, уделяется особое внимание информационному обеспечению выборов. Данный вопрос был рассмотрен на аппаратном совещании глав администрации сельских поселений и э, района. Э, также он будет рассмотрен на совещании с председателями участковых комиссий. При содействии территориальной избирательной комиссии в библиотеке в двух филиалах и в парке культуры и отдыха организован уголок избирателя. А, территориальной комиссии из избирательной комиссии получено более 4000 экземпляров печатной продукции разного формата. Места для размещения больших а, а, форм, это баннеры и растяжки, выделены администрации бесплатно и бесплатно будут установлены. Все полученные информационные материалы переданы для размещения в администрации района, сельских поселений, участковые комиссии, дома культуры, библиотеки, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения и предприятий ЖКХ. Э, Органам местного самоуправления рекомендовано привлечь к размещению информационных материалов старост. Э, для информирования жителей района о выборах также используются рекламные конструкции, расположенные на территории города, и э, э, ролики будут размещены на телевидении и видеоэкране. Также информационные плакаты о выборах будут размещены в автобусах э, городских и районных маршрутов. Контроль за данным направлением ведут члены территориальной комиссии, и если в случае порчи данные материалы будут заменены для реализации избирательных прав а, граждан, являющих инвалидами и граждан, имеющих проблемы со здоровьем, а, планируется организовать работу 20 волонтеров. Совещание по данному вопросу в администрации уже проведено, а, договоренность достигнута, обучение волонтеров будут проходить. Для слабовидящих избирателей будут приобретены лупы и также трафареты с профилю безлимия для заполнения избирательных бюллетеней при вручении избирателей пригласительных на участие в выборах э, с ними будет проводиться разъяснительная работа о возможности и порядке голосования на дому в случае необходимости. Э, также комиссия ведет э, работу с партиями, разъясняет им порядок выдвижения и регистрации кандидатов, вопросы участия в жеребьевке и проведения агитации. Э, в газете «Знамя э, труда» опубликованы списки избирательных участков с указанием их номеров, границ э, мест нахождения помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий. Решениями территориальной избирательной комиссии установлено время для встречи зарегистрированных кандидатов с избирателями составляет 2 часа и предоставляется безвозмездно. По предложению территориальной избирательной комиссии администрациями э, района сельских поселений были выделены места для размещения агитационных печатных материалов э, кандидатов на каждом избирательном участке. Сводная информация размещена в газете "Знание труда» и на интернет-странице Центральной избирательной комиссии. Э, в рамках взаимодействия с правоохранительными органами и отделом государственной противопожарной службы совместно с администрацией Э, проведено совещание э, по вопросам взаимодействия в период подготовки к выборам э, и по вопросам технической оснащенности избирательных участков, проверки автотранспорта, задействованного в выборах, и вопросы пожарной безопасности были обсуждены на данном совещании. Представители территориальной комиссии приняли участие в обследовании избирательных участков. На сегодняшний день проверено все 33 избирательных участка, Э, все они к э, проведению выборов готовы. На случай чрезвычайной ситуации для осуществления голосования будет подготовлен резервный избирательный участок. Э, это специально оборудованный автобус. В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии <clears throat> на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы 7 созыва на всех 33 избирательных участках, включая временные впервые будет использоваться специальное программное обеспечение. Вопрос э, обеспечения участковых избирательных комиссий компьютерами и принтерами решен совместно с администрациями района и сельских поселений. Э, Территориальной комиссии проведены семинары с операторами. Э, в ходе семинара все операторы прошли обучение по вопросам применения полученной от избиркома последней версии специального программного обеспечения по изготовлению протокола. Э, освоили новые процедуры, изучили, как правильно распечатать протокол, заверить копию, передать этот протокол в территориальную комиссию и процесс ввода данных ГАЗ-выбора. Обучение прошли 66 э, человек. В настоящее время зачеты по итогам освоения новой процедуры все 66 человек справились. Рабочая версия была передана им на флеш-накопители, все они ее опробовали на местах. Э, вопросов по применению не возникало. Накануне дня э, голосования в каждом э, участковой комиссии пойдет, пройдет тренировка. Курировать эту тренировку будет системный администратор Газвыбора. Также по заказу территориальной комиссии для проведения дополнительных выборов в Старопольском сельском поселении изготовлено открепительное удостоверение в количестве 100 штук. С 26 июля э, территориальная комиссия начала выдачу от удостоверений. До настоящего времени э, за открепительными удостоверениями избиратели не обращались. Э, также подготовлены и утверждены тексты избирательных бюллетеней и информационных плакатов, которые согласованы с кандидатами и переданы в типографию для печатания. По состоянию на сегодняшнее число, на 17 августа, жалоб и заявлений – по, избира... по, по нарушениям избирательного законодательства в территориальную комиссию не поступал. Спасибо, что закончу. Спасибо. А, есть вопросы, коллеги? Нет, такое вопросы или замечания. Трафареты понятно, а вот лук, ну каждый год покупаем. Каждый раз опять покупаем. теряются, где-то ломаются, поэтому мы же не все сто процентов покупаем. А сколько вы лук там закупили? На каждый участок. Ну, Расходный материал, к сожалению, он идет так же, как и ручки, как и рандаши. Вот почему-то вот так складывается. Э, полноценный быстрый значочек. А мы видим. да. Хорошо. Я хочу, во-первых, поблагодарить э, и вас, и Будет решен, Это раз. Во-вторых, э, я бы хотел, бы обратили, чтобы внимание вы все-таки на э, резервный участок, потому что он физически пока еще у вас не готов. Не готов. И его надо э, сделать, подготовить, и нам обязательно информацию сюда поставить. Хорошо. Хорошо? Угу, хорошо. Все, спасибо. Коллеги, еще есть какие-то вопросы? Тогда ставлю на голосование вопрос. номер три о месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования за дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, Беседский одномандатный избирательный округ, членам избирательной комиссии Ленинградской области и уничтожение лишних избирательных бюллетеней при их выявлении. Тамара. Коллеги, а, предлагается установить, что данные избирательные бюллетени мы передаем по акту 23 августа 2017 года в 11 минут помещение вышеназванной типографии по адресу Санкт-Петербург, улица Правды, и там же уничтожаем <clears throat> лишние или почные бюллетени и их появление. Рабочая группа остается та же. Это Миронова Вероника Леонидовна, Макаров План Иванович, Сезоненко Сергей Владимирович, Режут очень аккуратно и качественно. Быстро, не только в прошлом году. Передача избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов законодательного собрания городского 6 созыва по Кировскому Агроматахову избирательному округу номер 9 членам избирательной комиссии Ленинградской области уничтожение лишних избирательных бюллетеней при их выборе. Ивановна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, ну, такое постановление было по поводу законодательного собрания, то, что предлагается установить, что избирательные бюллетени для голосования мы передаем избирательной комиссии Кировского муниципального района в помещении типографии на улице Правды, дом 15, 22 августа в 11 часов. Контроль за мной. Вопрос. В одно и то же время? Нет, там 22, а, а здесь там 23, а здесь 23. Вопросы? Тогда ставлю на голосование. Кто за? Единогласно. Против воздержался единогласно. Вопрос номер 4. Вопрос номер 5. Кандидатуру дополнительно зачислен в резерв состава участковой комиссии городского области. Уважаемые члены комиссии, в соответствии с нашим постановлением, которое было принято 13 июля о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв для избирательных участков, которые участвовали в проведении, участвуют в проведении выборов, это Кузьмовское городское поселение и Тельманское сельское поселение. Прием предложений был с 21 июля по 10 августа. По результатам данного приема поступили предложения для зачисления в резерв ТИК Селовского района 19 кандидатур, э, для кандидатуры по Тельмановскому э, по Тельмановскому поселению не поступило ни одной кандидатуры. А также в данное постановление мы включили одну кандидатуру по Кировскому району, который был членом комиссии, но вышел из состава и по личному заявлению может быть включен в резерв. Поэтому до зачисления у нас на 20 кандидатов. Прошу поддержать данное постановление. Коллеги, вопросы? Смотрю, никто не хочет участвовать в Тельмане.